Olá, tudo bem? Miriam Werneck aqui do trabalharparaconquistar.com.br. Seja muito bem-vindo ao canal. Você já se deparou com um vídeo com um conteúdo massa, um conteúdo maravilhoso, mas você já desistiu de assistir por ser muito longo? Então hoje eu vim te ajudar a resolver esse problema. Nós que trabalhamos na internet, nós precisamos economizar tempo. Nós precisamos estudar, está sempre se atualizando, mas nós precisamos é, economizar tempo, nós precisamos também trabalhar, não é verdade? Então, se essa é a sua dificuldade, hoje acabou. Por quê? Hoje eu vim te contar sobre duas dicas que vai ajudar você a acelerar o seu aprendizado na internet, seja através do computador ou através do celular, do Android. Se você assiste vídeos do YouTube, vídeos de cursos que você estuda online, vídeos no Facebook, live, se você precisar acelerar esse vídeo, hoje eu vim te dar duas opções. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, pois ajuda muito no crescimento, na divulgação, deixe o seu comentário, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque o YouTube ele vai entregar para você que ativar o sininho da notificação. Aqui nesse canal você vai encontrar dicas, ideias para você que quer empreender através da internet, você que é afiliado, que quer aumentar a, a, os seus resultados, então você pode continuar comigo aqui no canal, tá bom? Então bora lá, sem mais delongas, para a tela do meu computador. Então aqui no seu navegador do Google, você vai digitar vídeo speed controller. Dá um enter. Ele já vai eh, abrir a opção aqui ó, do Google Web Store. Aqui é, ele não vai pedir para eu instalar na, na extensão do Google, porque ele já está instalado aqui. Você vai clicar em instalar, vai aceitar e vai ficar com esse ícone aqui, ó, de vídeo, de play, para você assistir. Eu vou entrar lá no, no vídeo, no YouTube, no meu canal, para você ver como funciona. Olá, tudo bem? Chegamos a mais um vídeo do canal. Ah, você pode observar no cantinho aqui, ó, que ele vai já logo abrir essa opção aqui para você diminuir ou aumentar. Você pode colocar aqui na velocidade que você quiser, desde que você consiga entender o que está sendo falado nos vídeos. Canal. Já quero te dar as boas-vindas, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva, já deixa seu like, já deixa seu curtir, pois ajuda muito na divulgação do canal. No vídeo de hoje, eu vou te explicar um passo a passo, é um aulão mesmo, para você que quer começar a trabalhar como afiliado no Hotmart no marketing digital, mas você não sabe por onde começar, assim como é a dúvida da Eli. Então, assim que você consegue acelerar os vídeos que você vai assistir, tá bom? Seja em vídeos de lives, como eu falei aqui. Então, dessa forma, você consegue assistir aí os vídeos mais rápidos, economizar tempo. Então, vamos agora para a tela do celular, para você ver como que você vai adicionar no celular. Bom, aqui no Android, aqui no Play Store, você vai digitar BS Player Aqui, ó, esse azulzinho aqui, BS Player Free. Vai clicar, vai instalar. Aí, quando você instalar, ele vai abrir essa tela aqui, você vai sair, normal. Depois, você vai clicar aqui no YouTube. Vou abrir um vídeo meu aqui do canal. Aí, para você acelerar... Olá, tudo bem? Chegamos a mais um vídeo. Você vai clicar em compartilhar vai puxar aqui para baixo, vai abrir o BS Player Free, vai clicar nele, como se fosse compartilhar com o BS Player Free. E você vai clicar nessa opçãozinha aqui de baixo, tipo um reloginho. Você vai clicar, aqui tem a taxa de reprodução menos e mais. 100% é a velocidade normal. Então, você vai aumentar a velocidade. equivocado, está totalmente errado. Para você ter vendas, para você ter resultados, você vai precisar trabalhar, ter consistência, ter paciência, ter foco e acreditar que você é capaz que o seu negócio vai realmente dar certo. O terceiro ponto é você definir o nicho. Qual tipo de nicho que você vai trabalhar? Saúde, relacionamento, Então você vai aumentar de acordo com o que você entenda é, o que está sendo falado no vídeo tá bom? Tem alguns anúncios aqui, mas não tem problema. Então é dessa forma que você consegue é, acelerar o seu aprendizado aqui na internet, assistindo as suas videoaulas de um curso aí que você está estudando, até mesmo de videoaulas da faculdade que você está fazendo, vídeos no YouTube de tutoriais, se você quer economizar tempo. Às vezes você pega um vídeo aí de 30 minutos, mas você o conteúdo é maravilhoso, mas você não tem muito tempo. Então essa é a opção de você acelerar o seu aprendizado na internet, pelo celular.